Jak oszczędnie wyszkolić moich ludzi? Zainwestuj w mentoring. Co to jest? To jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, to jest relacja mistrz i uczeń, to jest zaufanie. Jak się do tego zabrać w organizacji, która ma 16 ludzi? Znajdź czterech, pięciu, takich, którzy mają potencjał, chcą się rozwijać i zacznij z nimi pracować. Mm, jak? Rozpocznij z nimi procesy mentoringowe, czyli yy, z nimi cel, zaplanuj, stwórz harmonogram, cel biznesowy i cel rozwojowy, e, znać też e, kompetencje, nad którymi należy pracować, luki kompetencyjne, nad którymi należy pracować i działaj. Jak, jak często się spotykać? Najlepiej między 3 tygodnie a 1,5 miesiąca, nie częściej niż 3 tygodnie, dlatego że prawdopodobnie będzie ciężko podzielić, y, pogodzić pracę zawodową z mentoringiem, a nie rzadziej niż 1,5 miesiąca, bo proces się po prostu rozmyje. Mm -hmm, rozumiem. E, powiedz nam proszę na koniec, jakie są Twoje złote rady dla naszych widzów w obszarze mentoringu? Tak jak wspomniałam wcześniej, określ cel, e, zaplanuj w harmonogramie te działania E, analizuj działania i to, co się dzieje w procesie, no i przede wszystkim zbuduj autorytet mentora. Dziękuję. Dziękuję.